Justamente lo que tú dices es lo que yo he estado vivenciando en la gesta de esta segunda fiesta costumbrista, es que justamente quiere recuperar el, verdadero potencial estudiantil de organización, sobre todo, y de comunidad. Se convocan los 20 centros de alumnos, se organizan con mucha eh, autonomía, encuentro yo, y logrando una actividad que yo encuentro de nivel. Hasta ahora lo que yo he podido observar es sobre todo una orgánica que surge con mucha naturalidad. Y soy encargado de la agrupación de hip hop de la universidad que se llama Jamaica Rap y en conjunto con el Consejo Directivo de estamos organizando lo que hoy día son las segundas fiestas costumbristas, eh, una nueva versión de la celebración del mes de septiembre que se hacía en años antiguos, que fue suspendía por temas ya conocidos, que, que estamos esperando evitar que no ocurra en esta oportunidad, por eso tenemos todo previsto para que eso no ocurra y estamos con con toda la motivación para que salga hoy la actividad perfecta. Tratando entonces de rescatar aquellos que son las costumbres más naturales de nuestro, de nuestro país, de nuestra realidad y nuestra chileneidad considerando integrar también aquellas partes de nuestra cultura que no siempre están como en la visión. Está Rapanui abriendo, siempre están muy cercanos a la cultura mapuche, entonces todo está integrándose en estas fiestas costumbristas. Me parece como algo diferente, algo distinto, eh, un momento para entretenerse, eh, recordar que todavía no se acaban las fiestas patrias, a pesar de la fecha en que estamos, eh, un momento para disfrutar, para compartir, para comer algo rico. Me parece un muy buen momento. me parece muy buena y creo que una oportunidad para que se junten todas las carreras, no solo alguna en específico. Y está bueno también que el clima nos favoreció y sea al aire libre. Súper buena iniciativa. Em, es una buena instancia también para, no escuchar la música de otros compañeros o algunos que hacen como rap que también se van a presentar, entonces hay hartas instancias diferentes, no, sea, no solamente comida, sino recreación también que vamos a poder disfrutar hoy día. A vista nosotros se cometieron errores en el pasado que, que nosotros vamos a evitar que no, que no ocurran, estos de violencia, que esperamos, esperamos que no ocurran y nos hemos preocupado de eso y queremos hacer algo distinto, cambiar la imagen de la universidad que se tiene para la fiesta de celebración de septiembre, que era una fiesta antes que había destrozos y desmanes. Básicamente cambiar, cambiar la imagen que tiene la universidad, nos hemos preocupado de tener polera de staff, identificados, guardia, todo coordinado para que no ocurra nada. Y el llamado de ellos y, y, la base del movimiento tiene que ver justamente con integrarse ellos como comunidad universitaria estudiantil. Entonces eso yo creo que lo han logrado a través de estas eh, actividades que en septiembre, primavera iniciando y con todo lo que significa los días bonitos, que justamente hoy día creo que es el primero que disfrutamos y justo ellos se convocan dentro de la alegría y nos muestran a nosotros una forma de organización, como un poco recuperar la confianza de nosotros eh, respecto de cómo ellos son cuando se les da autonomía. La universidad nos depositó su confianza en nosotros a través de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, con, previamente con el señor Eduardo Solís, que fue el primer director que nosotros le planteamos el, esto, proyecto. Él nos apoyaba, pero como había un cambio de, mando, después tuvimos que conversar con la señora Jimena, que es la nueva directora, y todo ok, obviamente tomando las precauciones que ya hemos mencionado. Nos apoyaron con todos los fondos que estaban guardados, que era el presupuesto de federación.